Unaweza kuexport video moja kwa moja kutoka kwenye Adobe Premiere Pro au Adobe After Effects na kufa, uh, kupata faili ambalo ni final project. Lakini kufanya maisha ya rahisi zaidi, unaweza kutumia program nyingine ambayo inaitwa Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder ni coding, uh, ni encoding program au program ambayo inatumika kuexport video katika format tofauti tofauti kama MP3, MP4, MPG pamoja na format zingine kwa urahisi kabisa na kwa kutumia hatua chache. So katika video hii nitakuonyesha namna gani ambavyo unaweza export video kutoka kwenye Adobe Premiere Pro na uka export kwa kutumia Adobe Media Encoder, very simple. Faida ya kwanza ni kwamba unapotumia Adobe Media Encoder ni kwamba una programu hii ina uwezo wa kurenda au kuexport video kwa haraka zaidi ukilinganisha na unge export moja kwa moja kutoka kwenye Adobe Premiere Pro. Aa, ah, lakini pia faida ya pili ni kwamba unapotumia Adobe Media Encoder ni rahisi kwa wewe kuendelea kuitumia adobe premiere pro katika kazi zako zingine tofauti na ungetumia kuexport adobe premiere pro huwezi kuendelea na project nyingine ndani ya software hiyo kwa hiyo itakubidi usubiri mpaka project iishe imalize kuexport ndipo uanze kuitumia premiere pro lakini ni tofauti unapotumia kuexport adobe media encoder unaweza ukaendelea na shughuli zingine so kitu ambacho ni muhimu ambacho natakiwa kuzingatia pale ambapo unatumia media encoder ni kwamba hakikisha Adobe Premiere Pro unayotumia kuexport inafanana version na Adobe Media Encoder. Kwa mfano, kama unatumia Adobe Premiere Pro CC 2020, hakikisha basi na Adobe Media Encoder unayotumia ni 2020. So mimi siku ya leo hapa nitatumia Adobe Media Encoder ya 2021 na nitatumia pia Adobe Premiere Pro ya 2021. So project yetu hii hapa kama ambavyo unaona hapa Ah, hatutatumia muda mrefu sana uh, kufanya project hii. Kwa hiyo ukiwa tayari umemaliza kufanya editing, umefika hatua za mwisho kabisa, unachotakiwa kufanya utakuja kwenye sehemu ya faili ili uweze kwenda kwenye sehemu ya ah, utakliki faili afu utaenda sehemu iliyoandikwa export uh, utaangalia media, baada hapo utaclick so utaiacha iweze kufungua daology nyingine ambayo itakuwa na vipengele kadhaa ambavyo tutavifanyia setting so wakati huu au wakati mwingine unaweza ukatumia option nyingine au shortcut kwa control m au command m kwa wale ambao wanatumia mac so uh, ukiwa tayari umepata daology kama hii uh, utakuja kufanya uh, setting ya preset kadhaa kwa mfano format unaweza ukaweka uh, h 264 uh, lakini preset unaweza uh, ukaacha custom au ukachagua kwamba nataka video yangu iwe high quality labda 1080 eh, utabadilisha preset kama hizo lakini pia utakuja output name unaweza ukairename na hapa una rename lakini pia unaweza ukabadilisha au kuchagua destination au folder unataka uh, project yako iende kuwa exported wapi uh, utakuja vitu vingine utafata process zingine zote ambazo huwa tunazizingatia pale ambapo na export video kwa kutumia programu yoyote lakini kitu cha mwisho ambacho ni interesting zaidi uh, kwenye video hapo utahakikisha umeweka 108 kama ambavyo inasoma huku juu lakini uh, baada ya hapo utashuka chini hapa utaona kuna neno metadata kuna q kuna export kuna cancel ukiwa una export moja kwa moja kwa kutumia Adobe Premiere Pro unatumia hii neno export lakini kwa sababu sisi tutatumia Adobe Media Encoder utakuja hii sehemu ya q ukikliki tu hapo uh, ukisogeza tu kasa hapo kabla hujakliki utaona inakwambia add uh, to Adobe Media Encoder q kwa hiyo utakliki q moja kwa moja ita interact na Adobe Media Encoder na itafunguka kama hivi. Kwa hiyo ni very simple, itapeleka mawasiliano na project yako au faili lako litafunguka katika programu ya Adobe Media Encoder. Na ukiangalia Adobe Media Encoder ina paneli nne. Paneli ya kwanza ni hii ni media browser, kwa maana unaweza ukabrowse project zako, kwa maana nimekwambia hii pia inaweza kufanya kazi kama stand alone program. Kwa hiyo kama unataka ku, ku, ku render au ku export program au project ambayo iko kwenye kompyuta yako, utakachofanya utakuja hapa kwenye sehemu ya ku browse, uta input na utamaliza lakini hii sehemu ya q ndo sehemu ambayo utafanya kazi ya kuweza kuexport au kufanya process za mwisho ndomana naona kuna hii button ya green hii ndo ya kustart q au kuanza kuexport lakini kuna sehemu ya chini hapa inaonyesha status yeah, encoding kwamba iko asilimia ngapi imemaliza au bado lakini huku kuna preset na pamoja na browser mbalimbali so sisi tutadili sana na sehemu hii hapa cha kwanza hapa utakliki hapa utakuta kuna sehemu imeandikwa format so ukiklik hapa moja kwa moja itafunguka download nyingine na utaona uh, vitu kadhaa ambavyo unaweza ukavifanyia setting moja kwa moja huku kwao unaweza ukaona hapa tulishafanya setting awali ya preset pamoja na quality ya video tumecustomize jina tunalotaka na vitu vingine kama hivi hivi vitu ungekuwa hujavifanya mwanzo basi sahizi ungeweza kuvifanya kutumia eneo hili kwao kama uko satisfied na umesema viko sawa utasema okay lakini ukija kwenye high quality pia ukikliki hapa pia itakupa option ambayo pia unaweza ukafanya setting kadhaa ambazo wewe utachagua sasa kwamba hii video unataka iwe na quality gani. Kwa unaweza ukabadilisha hapa na ukafanya settings zingine kama hizo. Kwa kisha utasema okay. Lakini utakuja hapa kwenye sehemu ya file unataka liende wapi. Kwa hapo unaweza ukabadilisha destination, lakini pia unaweza ukabadilisha file name ukaliname unavyotaka, uh, kitu kama hiki. yes kitu kama hiki hiyo na ukasema save so ukishamaliza na uko satisfied na kila kitu kiko sawa na preset zako utakuja hapo utasema play so ukiplay unaweza ukaona hapa chini itaanza kutembeza kasa au kuonyesha kwamba progress ya rendering ikoje kwao itaenda itarenda baada ya kumaliza project yako tayari itaenda kwenye faili au kwenye folda ambalo tayari umeshalichagua ili uweze kuitumia So ni very simple, unaweza ukaona namna gani ambavyo unaweza ukatumia media encoder. So kwa wakati huo sasa naweza nikarudi kwenye uh, programu yangu ya Adobe Premiere Pro nikaendelea na project nyingine kati ina render uh, kwenye Adobe Premiere Pro yako. So unaweza ukaminimize kama hivi ukaendelea kufanya kitu kingine au ukaanza kulenda au ku, ku, kuedit project mpya, kitu ambacho ungetumia Adobe uh, Premiere Pro kuweza kuexport usingeweza kuki access so unaweza ukaona kwao bila shaka naamini video hii imeweza kufundisha kitu usisahau kusubscribe pia bonyeza alama ya kengele lakini like video hii ili iweze kwenda viral zaidi na kuwafikia watu wengi jina langu mimi naitwa joel kadaga sina ziada see you next time